ce qui est important, c'est de, dans ma vie, par rapport à la musique, par rapport au piano, bon, le piano est l'instrument que je préfère, mais ça se trouve, c'est du hasard, je ne sais pas pourquoi j'aime le piano autant que ça, mais euh, j'aime la musique en général, le piano en, particulier, un, je suis assez amoureux de l'instrument, des moindres nuances, des moindres notes, et ce que je cherche en fait, c'est vraiment à exprimer euh, quelque chose de très subtil en fait. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses que je ressens et le piano c'est le média. Il faut arriver à exprimer ces petits, sentiments, ces petites nuances qui sont pas faciles à exprimer. Euh, et si je parviens à le faire, si je parviens vraiment à ce que euh, les gens qui, qui, qui, qui écoutent euh, cette musique euh, ressente toutes ces nuances exactement comme moi j'ai voulu les transmettre, donc de A à B, sans, distorsion entre les deux, euh, je crois que j'aurais vraiment atteint ce que, ce que je, veux atteindre musicalement. Quoi. Et c'est un travail, et c'est une recherche, et c'est une passion. Voilà.